are moving to tunapigia Yesu makofi <laughs> to baby baby sugar I love you Solomon, uko Kofiti, karibu kwenye show. Kindly ambia watu Solomon ni nani? ni watu wangu. This is Solomon. Solomon. Solomon. Uh-huh. Uh-huh. Oh, Solomon. Solomon. Uh-huh. Solomon. Eh, Solomon, Solomon. Solomon. Solomon, Solomon. Solomon. Solomon, Solomon. Solomon. Solomon Saninka. Mm -hmm. yeah. Eh. <laughs> so, um, so Lomso, yeah. mbona tunatoka kwa kupigia Yesu makofi mm -hmm. and then tunaingia kwa baby baby? Uh, hiyo uh, swali nimekuwa eh. uh-huh. Wacha ni make it clear. Uh -huh. Mi na feel according to me sikuwa nataka kufanya gospel kama business. Okay. Mm-hmm. Mm -hmm. Na feel gospel inafaa kuwa more of praise mm -hmm. lakini from the heart mm -hmm. sio sio eti tu naipiga tu ndio niipige tu. Eh, eh, eh, shikia tu hapo, shikia tu hapo kwanza because hii story ni interesting, si ndio? Mm-hmm. Nataka kusoma comments mbili tatu and then turudi kwa tusikie mbona utaki kufanya gospel kama you know. Okay, haya. Hiyo uta make it clear. Sawa. Ah. Yes, I think we have a few comments we want to sample before we go on. I see, who do we have? Anasema uh, Kevoa Katanzale anasema ako Ndakas, anasema outer Kata ako locked. DJ Vibes Governor Mrege 254 anasema kama mimi napatiwa hiyo 5M nawapatia uh, nawapatia kuzo, kuzo ya mine. Ai, kama ni mimi napatiwa hiyo 5M nawapatia. Um, umeshika swali? If your parents were to watch your your parents, your guardian, um, was to watch your life as a movie, you know, would you want them now mpa 5 million would you want them to watch that film anyway uh -huh. anasema look amazing -huh, thank you so much um, tena anasema ako kangemi ndakas edgar hansamo nyahururu nyahururu big up ako tuned tony barton good morning eve na djnshk wewe hujangalia show leo Leo hatuna DJ Neshke. DJ Neshke ametupea mgeni leo anaitwa DJ Harry. So yes, mm, show ni hatari. Uh, Nakuru tuko tuned. Naomba burudani langu by Tony Barton. Uh, Ale Kings Mbuika anasema watching from Naivasha, DJ in ni wetu by Major. Nicholas Sebastian, hey, you've been missing all the way from US of Shiro, Vihiga County, watching live. Show iko lit kama K kama kawa supporting Kenyan music. Yes, as we do it. Claimo, keep quiet. Kasarani Maternity tuned um, in. Missed the show for a long time, but count me in. Yes, I think I had read that. Mary Brown, good morning. Isaac. big up um, to... Uh, <laughs> <laughs> yes, shout out to you as well. The DJ is on fire. For me, I don't think that I have any problem with it. Yes, I will let them watch 100%. Raindrop, anasema niko locked from Malava, nicheze Feel My Love by Sauti Sol Show iko lit. Edmond Midianga Jr. anasema niko tuned in from Vasha show iko lit. Hiyo story ya kuwatch life yangu kama movie, siniwaekee movies kwa USB wakaone we. Hiyo mchezo Apantaka. In the meantime, play for me Inauma by Jerry Ogalo. Uh, on Nesmas, Mwambushi anasema tuned in from Pok West Pokot. Kunguni ya Subuki anasema present my favorite friends uh, na anasema akondakas uh, Pablo Pablo anasema niko live from Mariakani Mombasa Nicheze bia ninauma show iko lit tu sana that one was played Embian Yozuka anasema yangu ni tricky kwanza form 2 itaandikwa ah, form 2 itaandikwa no under 18 juu Uh, ah, mkoro atasikia hey, hey, hey, hey, okay, sasa una overdo, si ndio? <laughs> Kinoti mutweri watching from uh, Maua Merusho iko lit I if I got a big share of the cash then yes. So yani nyi mnataka so long as mna share hiyo pesa mko sawa, si ndio? But si ati wanaona and then one, they get to keep the money okay, okay, I see, I see. Msanifu Shabs anasema good morning, play for me piga selfie by Fenagitu. No, no, no, no, my life is not recommended for parents, please. <laughs> Sahi wanasemanga um, parental advice <laughs> is required. Sahi tutasema nini? Anyway, yes, yeah, so, um, Solo was telling us why, why the switch, sindio ebu, Hebu e-, tuanzie story tena. <laughs> Kwa nini kwa nini una ume decide kuhusu au ume switch kwanza from sija gospel switch, to secular? Sija switch. Uh -huh. Sija switch. So uh -huh. Bado nitakuwa nafanya gospel. Mm. But gospel yenye nataka kufanya mm -hmm. nataka kufanya gospel wakati mimi na feel ni gospel mimi nafanya. Ah. Una get? Uh -huh. Sitaki kuifanya ndio isel. Uh -huh nitakufanya initially ukianza kufanya gospel mm. ulikuwa unaifanya ndio isell yeah. uh -huh. hata ukisikiza ngoma zangu mingi uh -huh. ziko na message kali uh -huh. sana ah. hizo uh -huh. ngoma tatu uh -huh. mikono makofi na nakupenda Yesu uh mhm. -huh. ni about story yangu tu Mm -hmm. ni about tu kutel God asante kwa place yenye mhm. Mhm. mm -hmm. amenitoa mm -hmm. get because mm -hmm. amenipea favor yenye ukinicheki huwezi jua kama nimekapitia mm -hmm. unaget mm -hmm. so una feeling tu kumwambia asante mm -hmm. Yeah. So unataka time yenye unatoa song ya gospel ni time mhm. yenye mm -hmm. una feel unaimba gospel yes, right? Yes, mimi na feel, mimi na feel ngoma inaenda kubless mse. Aha. Ama inaenda kuchange life ya mtu. Okay. Yes, taki kuifanya ndio nifike point fulani uh -huh. ati ndio inipeleke base fulani uh ah, -huh. zi nataka uh -huh. kuifanya mimi tu nikifeel uh mhm. -huh. hii ni gospel na inaenda kubless mtu fulani. Uh mhm. -huh. yeah. So these other times kama uh mm. -huh. sasa hivi tumefanya baby baby uh -huh. Uh -huh. uh, ah, baby baby ni love song. Uh -huh. Kama ukisikia tu baby ah, baby. Ah, yani. Yani hata <laughs> ukisikia tu baby baby, we definitely know that it's a love song. Uh eh, -huh. Yeah, baby baby ni mapenzi. Hmm. Ni vile tu unaweza changanyishwa tu na msee lakini hakuna mtu amenichanganyisha ah, bado. <laughs> Umejidefend haraka sana. <laughs> Baby Baby ni love song, ni ngoma ilika vifani sana. Mm -hmm. Unajua hata sikuwa nime decide kurekodi song. Uh -huh. Uh, nilifeel tu hii ngoma ya, nikifanya hii song nilikuwa tu nimechill kwa keja mm. and then nilikuwa nataka kuandika gospel by the way mm -hmm. and then sasa sijui nini ili happen eh. mm. feel tu kuna kakitu kana ring kwa mind eh, ka baby baby mm -hmm. Ah, kama nika feel ni idea kali sana uh -huh. nikaipiga kenda studio eh, na to be honest mimi sasa ndio na feel sasa mimi ndio solo Aha. eh, sasa mimi ndio na feel sasa sasa mimi ndio nafanya kitu yenye na okay. na feel Uh-huh. iko sawa uh-huh. Uh-huh. ndio na feel yani this is this me. is me yeah this is this is eh, so staki, baby, staki, baby ni uh -huh. staki niulize swali ulikuwa una fake why are you faking si fake uh -huh. siko na fake your time uh -huh. ndio nasema gospel yangu eh. uh -huh. gospel yenye nafanya ni gospel uh -huh. iko na message uh -huh na get si gospel si kufanya gospel eh, at ndio yeah, ati, ati, ati ndio tu ni hit ni trend uh -huh. ni nini hapana uh -huh. nataka kufanya nikifanya muziki wa injili ni muziki uh -huh. mwenye, wenye unaenda kusikizwa na mtu uh -huh I'm changing life. Change, yeah. change life. Okay, yes. umesema mm, vile umefanya baby baby is when you're feeling like huyu ndio solo sasa. Ndio solo. Are you planning to do more love songs? Kama yeah. if that is solo then mm. kuna plan ya kufanya more love songs. Love then? songs ziko back to back. Mm -hmm. Back to back mm. love songs kali. Mm -hmm. Yaani ngoma ukisikia na mtu wako pia. Uh -huh. ah. Unafurahia. Unafurahia. Uh -huh. Na no, umesema una umesema hakuna mtu amekuchanganyisha na umejitetea haraka sana hata si nilikuwa nimeuliza eh, mbio mbio. Mungu anasaidia. <laughs> Mungu anasaidia. Okay, all right. Yeah. Um, so turudi nyuma kidogo. Mm -hmm. Ulianza music lini ama uliingia uh, kwa industry lini officially? Officially ngoma yangu ya kwanza ni record like 2016. Mhm. Mm eh, hiyo ndio nilifanya hiyo ndio time nilifanya ngadi video 2016 mhm. ndio nimekuwa nikifanya muziki from mm -hmm. 20 but sijakuwa ati ile ati natoa ngoma back to back. Mhm. Sasa kama hiyo 2016 nilikaa nikatoa ngoma nyingine 2017 nikakaa nikatoa nyingine 2018 mm -hmm. but sasa saa hii from hapa baby baby sasa yeah tunaekelea kuekelea si tumeambiwa tu sahi hapa yeah. fully focus you mm. need to yani out of hizo zenye unatoa mingi mingi it takes one True. one to be a hit mm -hmm. si ndio mm -hmm. eh um, so kutoka 2016 mpaka mm. wa leo as much as maybe hujakuwa consistent mm. ni challenges gani umepata kwa industry industry ya gospel ama industry ya music? Ah, yeah, okay. <laughs> tu, tuanze na ya music and then we narrow down to the gospel one. First of all, eh, uh -huh. asanti sana kwa platform. Mm -hmm. Uh, na feel ukifanya sitaki kuisema secular. Mm -hmm support ni kubwa kuliko ukifanya gospel. Really? Yeah. Huh. Na love kwa wasanii wa mhm. secular mm -hmm. wanapendana sana. Mm -hmm. Cause sahi so far nimepata DMs mingi sana kwa wasanii congratulate Na hiyo time nilikuwa nafanya gospel, mm -hmm. ipata hata moja ya gospel artist. So hata ukitumia gospel artist song nakwambia, ah bado bro, bado, bado like haijaweza <laughs> bado so I'm like, akisema bro. bado <laughs> kumaanisha haijaweza ama. Eh, so ama hakuna kitu anaweza kusaidia nayo at that point. I think ana, according to them ni uh -huh. haijaweza bado. Haijaweza. Haijafika level ya kukuficha maybe kwa kolabo mm -hmm. ya mhm. gospel yao. Ah. Una get. Ah. But sasa wanasemaga gospel is love but hakuna love. Uh -huh. Okay. Ndio hivyo tu. Interesting. So yani kwa secular kuna more support. Kuna more support Unlike, na kuna love. Eh. Uh -huh, Hata ukiangalia hii song yangu eh ndio song ya kwanza yenye naweza sema in 10 days tulikuwa mm -hmm. tumefika 30k views. Okay. In 10 days. Mm -hmm. Hizo zingine hata sijaifika like perform better. Ime perform better sana songs. sana. Mhm. Reception mm -hmm. imekuwa fiti. Mm -hmm. Wasanii wamerepost. Mm -hmm. Yaani imekuwa tu amazing. Do you feel like hiyo ni kitu yenye inafanya inakupush kufanya more of that genre? More, yeah. oh yes, more of uh, baby, baby love songs and na feel sahihi eh, mm -hmm. to mhm. be honest. Mm -hmm. Hata um, hata mi ni Shadi Said mm -hmm. what I want mm -hmm. Naget, na ni back to back uh-huh. kuwekelea kuwekelea uh -huh. either wa support wasi uh-huh. support uh -huh. ni uh-huh. kuwekelea kuwekelea venye tu focus amesema mm -hmm. sasa hii kuna platforms mm -hmm. unaona ukishaweka YouTube mm -hmm. kuna hizo social media platforms zote mm -hmm. streaming, But, streaming mm -hmm. yani unapata support iko kila mahali mm -hmm. si lazima utegemee mtu fulani ya kupost ama kufanyie yeah. feature ama nini so ni kuenda tu tukiendanga yes. True. Okay, nice. Mm. Okay, hiyo information imenishika <laughs> off guard kidogo because <laughs> most of the people unaulizanga wakwangi mm. very straightforward about you know support ya gospel yeah, I feel, industry. I feel, kwa hii, kwa hii industry mm -hmm. kwa hii industry nataka tuwe ujiaminie tu wewe mm -hmm. kiwewe tu mm. unaona ukijiaminia wewe tu kiwewe tu mm-hmm. uamini mm. we ni mkali na na unafanya kitu poa, itaenda tu yenyewe yeah. Kitu unahitaji venye mm. tu focus amesema kitu mm-hmm. unahitaji mm -hmm. tu uki, maybe tukimit na msee kama bn mm -hmm. na meet ndio anipe advice mm -hmm. unaona mm -hmm. anipea advice ya hii mziki ukifanya hivi na hivi mm -hmm. haitakusaidia sana yeah. hii ukifanya hivi na hivi but sitaki simuhitaji uh -huh. anisupport yani marketing and everything yeah Yeah, muhitaji tu yani marketing eh, ni wewe marketing ni, effort ni wewe yako. ni effort yako ni effort yako kwa hata sasa hivi ukiamua upostiwe na wasee wote mm. kama wewe upost kama ya uposta haisaidii. Yeah, so ni wewe tu utie mm-hmm. bidii wewe kiwewe mm -hmm. na ujitambue Kenya unadai mm -hmm. na place yenye unataka kugo. Hiyo ndio kitu the most important, ujue mali unataka kwenda mm -hmm. na unataka kukatch like wasewa gani yeah. Ukishajua hivyo mm. it's easy mm -hmm. So umesema after baby baby ni back to back. What's the next song una plan? After baby baby. We, mm -hmm. mimi naambia tu. Now that umesema sasa utakuwa consistent. Naambia tu wasee wangoja tu for surprises mm. cause hata hii baby baby ilikuwa tu surprise, hawako wanajua kama nitatoa. Wanajua kama eh, eh okay. Mimi hili ni surprise kidogo nilikuwa naiona considering what I had seen before. Mimi mhm. <laughs> eh, eh. naambia tu wase wa chill tu. Mm -hmm. Ma surprises zinakaa na ni mm. vitu kali. Vitu kali kali. Kama right? baby baby umejionea tu. Ehe. eh. Ndio hivyo tu. So which producers are you working with currently? Ah, Sasa inafanya na Savbeat. Mhm. Mm -hmm. uh, video pro, pro, director nimefanya na K Thomas. Mm -hmm. Yeah, na ni director mkali sana mm -hmm. big mhm. up to him. Yeah. Na sub beat ni wasee wakali hata mm. unasikia hiyo ngoma venye quality. Mm. Quality ni kali. Yeah. Yeah. All right. So what watu wanaweza pata wapi Baby Baby, Makofi and mm. your other songs and more to come. Baby Baby iko YouTube, mm -hmm. video iko YouTube, iko na 11 days sai. Unaweza enda watch hapo, subscribe kwa my YouTube channel, like, comment and share. Mm -hmm. Iko kwa streaming platforms zote. Mm. Zote zote zote zote, zote. Mm -hmm. Boomplay, zote zote, kila mahali kila mahali. Yeah. Uh -huh. All right, ambia nini fans wako tukimalizia? Wafans wangu tunawaambia nawapenda sana, asanteni kwa support mm -hmm. na muendelee tu kunisupport, muendelee kunishikilia cause mm -hmm. bila nyinyi mimi siwezi. Yeah. Yeah. Eh, so tunataka kujua leo na tunauliza watu mm -hmm. back at home. You know, mzazi wako ama you know, guardian wako mm -hmm. angepewa 5 million mm -hmm. watch life yako kama movie, akae chini you know, aone hivi ndio Solo amekuwa akifanya, amekuwa akifanya hivi, amekuwa akifanya hmm. hivi mm. unaweza tukawachukua hiyo pesa? Uh, mi si mind. Umind? Si mind. Hey. Si mind cause <laughs> eh? uh. Si mind sababu gani? Uh. Eh. hii nikipigia mam sasa, hii nimetoka hmm. hapa mm. mm. si ndio nimwambia mm. eh, mam nahitaji punch eh atakwambia eh, nimekuwa na unakishani sana eh. so naweza naweza taka uoche eh, eh. behind the scenes yes. kenye napitia ndio uh-huh. nifike place kama hii ukweli, cause si kila kitu na, unaenda kuambia parents mm, una get mm. naweza taka sana wa watch mm -hmm. hustles zenye napitia mm. na take how long ama imeni take what to fika hapa mm. ni mali nimefika mm -hmm. yeah, mimi siwezi mind, alafu najua mm. kipeo hiyo mm. mita tano bado atanigawia, bado nitaweza kukeep up sasa na mangoma kali kali <laughs> interesting perspective yeah. by the hiyo story ya kujua nini tunago hey. Eh. hawajuangi sometimes hawajui the moment kwa mkono yao it's you you are an adult True. you know pambana na maisha yako si ndio yeah, so naweza taka sana i watch mhm. au nimelala chini nikanunua kitanda eh, nikanunua sufuria like yani nina grow eh, na grow na eh. na hiyo ndio kitu hata itamfanya feel fit mhm. uh, like bado unaendelea poa Yeah. True. Okay, interesting. So thank you so much for coming through. Tume appreciate time yako sana. Asante. Na tuna hope that tutakuja ukifanya more releases. Lazima, lazima, eh. lazima. Asante sana. So tusikize baby baby kidogo tena. Baby baby tuipige tena. Sawa sawa. So up next is baby baby.